chegaram novos e amorosos Etchimals. Ouviram isto? Está a nascer! Uau! É o tigrete! E o meu Fatu! Tão fofinhos! São os Etchimals Fabula Forest. <laughs> Da Concentra!